η Ευανθία Μητσοτάκη ισχυρίζεται πως ένας κόκορας βασανίζεται από τον ιδιοκτήτη του και εργάζεται σκληρά όλη μέρα. Η γνωστή αστρολόγος Ευανθία θέλει να σώσει τον κόκορα. Και πού το ξέρεις εσύ, Περίανδρη, ότι είναι γνωστή? Μου το ξέρω, Κλεοπάτρα, μου το έγραψε η ερευνητική ομάδα της Νυχτερινής Κούδρας. Τι θέλεις τώρα. Καλά. Φίλες και φίλοι, απόψε θα ήθελα να... Όχι ρε φίλε. Γιώργο, μισό λεπτό. Άσε, άσε, θα το κάνω εγώ. Ποιος ήτανε? Τι θέλεις? Ποιος διακόπτει την εκπομπή μου? Η Σούλα ήταν. Α, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, η Σούλα είναι μαζί μας. Κλεοπάτρα, η Ευανθία είναι μαζί μας, όχι η Σούλα. Α, ναι, εντάξει. Μπερδεύτηκα, αλλά εσύ φταίς. Με τη Σούλα σου τη λαϊκιά. Εγώ φταίω, ναι. Ευανθία είσαι μαζί μας. Ναι, αλλά για τέτοιε είσαι, για σούλες. Εσύ για γυμναστέ. Τι εννοεί, εμένα ο γυμναστή με έχει σώσει αν θέλει να ξέρει. Με τον κόκορα τι θα γίνει. Και εμένα η σούλα με είχε παρηγορήσει όταν εσένα σε έσωζε ο γυμναστή. αν θέλει να ξέρει. Για σούλε είσαι και τίποτα άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε και το γελίο απαταιώνα που, του, που βγάζει λεφτά πάνω στι πλάτε του. Ε, <laughs> καλησπέρα ναι. σα. Πε μα, Ευανθία μου, τι έπαθε ο, ο, ο κόκορα. Καλησπέρα σα. Εγώ έχω έρθει από τη Νέα Υόρκη για να σώσω τον κόκορα. Ωραία. Γιατί ήρθε από τη Νέα Υόρκη. Μισό λεπτό. Πού είσαι, Ευανθία. Τώρα είμαι στην Καραγκιουζιέρα τη Πορτογαλία. Μάλιστα. Ε, είχε προσωπική σχέση με τον κόκορα. Βέβαια, προσωπικότατη. Ήρθε στον ύπνο μου, σα λέω. Ποιο. Ο κόκορα. Ήρθε ο κόκορα στον ύπνο σου. Ναι, μου είπε ευθυμία stop. Έλα γρήγορα, stop. Αν χρειαστεί, κάνει και το stop το καρμικό μου άγγελος μου είπε «Αστέρια και φλαμίγκο, πήγαινε να σώσει τον Τζακ». Το ποιον? Το Τζακ, έτσι τον λένε. Μου το είπε ο γλυκό μου στον ύπνο μου. Το αφεντικό του το βάζει πάνω σε πλάτες ανθρώπου να περπατάει. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, σας λέω. Εμείς τον βρήκαμε τον ιδιοκτήτη και δέχτηκε να μας μιλήσει. Τι πράγμα, είναι εδώ αυτό ο απαταιώνα. Δεν δέχομαι να μιλήσω εγώ μαζί του, θα φύγω. Ευανθία, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Είσαι στη νυχτερινή πούδρα, είμαστε εδώ για να βρούμε τη λύση, θα τη βρούμε, αλλά να μην ράζεσαι, σε παρακαλώ. Έγινε και παρηγορητή τώρα, Περίανδρε. Είμαστε μια σοβαρή δημοσιογραφική εκπομπή και πρέπει να ακουστούν και οι δύο πλευρέ. σω χρειαστεί άλλωστε να τον παρηγορήσει και αυτόν ο Περίανδρο. Αλλά για τέτοια είσαι. Να παρηγορεί τον κάθε πικραμένο. Ενώ εσύ να γυμνάζεσαι με τον κάθε πικραμένο. Κάτσε να δούμε πώ λέγεται αυτό να έρθει ο Ξέχασα πώ τον λένε. Ναι, καλά. Βάλε τα γυαλιά σου που ξέχασε πώ τον λένε. Ο Παντελή Βαρδάτσικο. Παντελή, μα ακού. Καλή συμπαντική εναρμόνιση σε όλου σα. Και σε σένα, Παντελή. Και σε σένα, Παντελή. Αν χαθεί, Παντελή, φέρε τον κόκορα πίσω, ρε. Παντελή, μα ακού. Παντελή, μα ακού. Ο κόκορας ε, είναι ε, ευτυχισμένος. Πώς το ξέρεις αυτό, Παντελή? Μα μου μιλάει. Σου μιλάει και σένα στον ύπνο σου ο κόκορας? Αχ, αχ, μην με φωτίζετε με αρνητική ενέργεια. Σας παρακαλώ, ας διώξουμε λίγο την αρνητική ενέργεια. Μπορούμε να σταματήσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ρε, αντί να φύγει από εδώ, που ούτε να διώχνει και την ενέργεια, δεν ξέρει. Α, ναι. Εσύ, δηλαδή, ευθυμία, γνωρίζει το σωστό τρόπο πώ να διώχνουμε την αρνητική ενέργεια. Α, ασφαλώ. Να, έτσι. Έτσι. Ε, ε. Ε. Ναι. Έτσι. Ευθυμία, σου ανήκει ο κόκορας. Ο κόκορα δεν ανήκει πουθενά. Ο κόκορα ανήκει στο κοτέτσι του τώρα, με δουλεύετε. Τρία κοτέτσια του έχω του Μιχάλη. Πώ είπε ότι τον λένε τον κόκορα παντελή, Μιχάλη. Μιχάλη, εκείνο που το ζήτησε. Ναι, αλλά η Ευανθία λέει ότι τον λένε Τζακ. Η κυρία είναι προφανώ δημοσιομανή. Δημοσιομανή εγώ, ρε. Πάψε τι συνεντεύξει και τα κανάλια στη Νέα Υόρκη για, να, για το βιβλίο μου, για να έρθω εδώ πέρα να σώσω τον κοκοράκο του Τζακ. Άντε από Η Ευανθία σε κατηγορεί ότι βασανίζει τον κόκορα. Ευθυμία, περί Ανδρέ, ευθυμία. Ξεχνά και τα ονόματα. Τέλο πάντων, ευθυμία. Ο Μιχάλη εισήγαγε την κοκοροϊόγκα. Ναι, ε, μισό λεπτό. Τι είναι αυτή η κοκορογιόγκα. <laughs> Η κοκορογιόγκα είναι το ελιξίριο της ζωής. Διατρέπει τα πάντα. Εδώ στο χώρο μου μαζεύονται όσοι συμμετέχουν στην κοκορογιόγκα, την οποία παρεπιπτόντως μπορείτε να βρείτε και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter. Δεν παρακαλώ, Πατελή. Δεν παρακαλώ, δεν παρακαλώ Πατελή. Εάν ο κόσμος πρόκειται να μπει στο YouTube, θα είναι για το κανάλι μας, το Απόπειρα TV. Θα κάνουν subscribe, θα μας κάνουν like και θα μας γράψουν πολλά σχόλια. Πάμε παρακάτω να μα πει τι γιατρεύει αυτό ο Μιχάλη. Το πόνο στο κεφάλι, τον πόνο στα δόντια, τον πόνο στην κοιλιά, τον πόνο στα κόκαλα, το ψυχικό πόνο. Γιατρεύει την απογοήτευση, Κλεοπάτρα. Το κέρατο το γιατρεύει. Το κέρατο το γιατρεύω εγώ, γλυκιά μου. Εγώ, να σα διαβάσω τα άστρα, να σα τα λύσω όλα. Γιατρεύω και κέρατο, γιατρεύω και τη ζήλια, γιατρεύω και τα οικονομικά, γιατρεύω και τα άλλα, oh, καταλαβαίνω. Ναι. μου γιατρεύει ακόμη και την ε, σωματική διάπλαση. Καταλαβαίνει, περιάντρε Δεν υπάρχει κανένα θέμα, Παντελή μου, δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Πάμε ε, παρακάτω. πάτρα μου, εγώ πάντω γιατρεύω και το μάτι μας ξαφνίζει μια ζωή. Σας παρακαλώ όμως, απαντήστε μου σε μία ερώτηση και ρωτάω εσένα, ευθυμία μου. Γιατί θέλει τον κόκορα. Θα σα πω εγώ γιατί τον θέλει τον κόκορα. Τι να μα πει εσύ, Μωρέ κακομύρι, που δεν ξέρει ούτε τι στάσει του σκύλου να κάνει. <laughs> θέλει να κάνει και κόκορο γιόγκα. Εγώ δεν ξέρω τι στάσει του σκύλου. Η στάση του σκύλου είναι πολύ απλή. Αμέσω θα σα τη δείξω. Ερχόμαστε σε θέση προσευχή. Μαζεύουμε όλη τη συμπατική ενέργεια. Σηκώνουμε την πατούσα για να έρθουμε σε επαφή με τον αέρα. Και με αυτόν τον απλό τρόπο ερχόμαστε σε επαφή και με τη γη. Ερχόμαστε ουσιαστικά να ενώσουμε τον αέρα με τη γη σε μία μόνο πράξη. Που θα μου πει ότι δεν ξέρω τη στάση τη γιόγκα. Άγρε παιδί μου, πατέωνες. Λοιπόν. Παιδιά και με τον κόκορα, ε, τι θα γίνει. Μην με προκαλείς, μην με προκαλείς γιατί θα ανοίξω το στόμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άνοιξε το στόμα σου, Παντελή. Λοιπόν, θα το πω. Η κυρία από εδώ δεν είναι αστρολόγο. Η κυρία είναι γκαρσόνα στην Καραγκιόζιέρα. Ιδέα δεν έχει. Άσχετη είναι. Ούτε άστρα ξέρει, ούτε τίποτα. Που θα έρθει εμένα να μου πει για τη Γιόκα. Εμένα. Είναι ψέματα. Είναι ψεύτη, είναι σαδιστή, είναι μαζοχιστή. Ήρθε έξω από την πόρτα μου και μου χτυπούσε με μεγάλη βία και δύναμη και ζητούσε όχι μόνο να σταματήσουμε την κοκορογιόγκα, αλλά απειλούσε να σκοτώσει και το Μιχάλη. Ψέμα! ψέμα και όνειρο. Γιατί ο κύριο αυτό που τον βλέπετε και τον παίζει τάχα μου πνευματικό, παντρευτεί εδώ πέρα μια πλούσια βοσκό, και κάθεται και μου το παίζει ότι είναι πνευματικό. Ε, άντα από εδώ, ρε, άντα από εδώ. Ο κόκορα τελικά υποφέρει πραγματικά. Ο κόκορα, ο κόκορα έχει ερωτηθεί για το τι θέλει. Ο κόκορα μα ο Μιχάλη είναι άρχοντα. Ο Τζακ υποφέρει και έχω και αποδείξει. Έχει αποδείξει ευθυμία. Βεβαίω. Φέρτε μου εδώ και θα σα το αποδείξω εγώ επιτέλου. Επι, επιτόπου. Τι να τον φέρουμε, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Μιχάλη είναι στη σάουνα και μετά έχει μασάζ. Τον έχει σκλάβο, σα λέω. Όλα αυτά είναι ψέματα. Έχω, έχω τη λύση. Σας παρακαλώ, έχω τη λύση. Η εκπομπή, η παραγωγή, θα φέρει ειδικό ανεξάρτητο συνομιλητή κοκόρων, ώστε να ρωτήσει τον κόκορα πώς αισθάνεται. Ο κόκορα αισθάνεται σκλάβο, σα λέω. Σκλάβος. Αισθάνεται άρχοντα, σα λέω. Άρχοντα. Σκλάβο. Άρχοντα. Αρκετά με τον κόκορα. Αρκετά με τον κόκορα. Σα παρακαλώ, ηρεμήστε. Φίλε και φίλοι, η περίεδρε κλείσε. Δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί. Τι έπαθε Κλεοπάτρα, τι είμαι εγώ για να κλείσω όποτε θες εσύ. Κάνε αυτό που σου λέω, Περίανδρε, έχω έχω ημικρανία. Είναι σκλάβο. Ένα να... κόκορα σκλάβο, σα λέω. Σώστε τον. σα παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ. Σώστε τον κόκορα. Σώστε τον κόκορα. Θα σωθεί ο κόκορα, μην ανησυχεί, αγαπημένη. Ε, άλλη μια νυχτερινή πούδρα, φίλε και φίλοι, έφτασε στο τέλο τη. Σε μια επόμενη εκπομπή θα έχουμε πάλι μαζί του καλεσμένου μα και ο Μιχάλης Τζακ θα μας πει τι ακριβώς θέλει. Από τον Περίανδρο Κομινό και την Κλεοπάτρα Κουρλαβά που έχει μικρανίες, καλό σας βράδυ. νύχτα.